සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි ඔයාලව වෙල්කම් කරනවා අපේ YouTube channel එකට අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ තුන්වෙනි පාඩම ධන ඍණ වැඩි කිරීම බෙදීම ඔක්කොම තියෙන ගණන් හදන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අපි කෙලින්ම ප්‍රශ්නට යන් මේ සිද්ධාන්තයකුත් තියෙනවා ඒකත් කටපාඩම් කරගන්න. පළවෙනි එක තමයි දැන් මේ ගානම අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු. මේ උදාහරණයට යන්න. මෙතන මේ තියෙන උදාහරණ මොකද්ද? මේක මේ පේන ඇති මම highlight කරලා තියෙන උදාහරණේ. මෙතන තියෙනවා පහ තියෙනවා ධන තියෙනවා පහ වැඩි කිරීම පහ ධන පහ. එතකොට සිද්ධාන්තයක් මම අද කියලා දෙනවා. මේ වගේ ගානක් තියෙනකොට ඔයාලා පළවෙනියෙන්ම කරන්න ඕන වැඩි කිරීමට තැන දෙන්න ඕනේ. priority දෙන්න ඕනේ. වැඩි කිරීම. මුලින්ම කරන්න ಗುಣ කිරීම සහ බෙදීම ඊට පස්සේ. ඊට පස්සේ මොන හරි තියෙනවා නම් බෙදීම. ඊට පස්සේ තමයි ධනසාරින වලට තැන දෙන්නේ. මේ ගාන බලන්න මෙතනදී ප්‍රයොරිටි දෙන්න ඕනේ වැඩි කිරීමට. ඉස්සෙල්ලම ಗುಣ කිරීමට තැන දෙන්න ඕනේ මේ ಗುಣ කිරීමට. එතකොට මම ඒක සරල වෙන්න ලියා ගන්නවා. මේ විදිහට. වරහන් ඇතුලේ දාගන්නවා. ඒක ඔයාලා දාගත්තට කමක් නැහැ ගාන හදද්දී. ඒක ඔයාගේ පහසුව තකා. එතකොට පහ වැඩි කිරීම පහ අපි වෙනම සුළු කරලා දානවා 25 කියලා. එතකොට මෙන්න බලන්න මෙයා තමයි මේ දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ තමයි ඒ උත්තරය ආවේ. දැන් ගාන හදන්න ලේසි. මෙතන මොකද්ද? ධන පහ ධන පහ 25යි 5යි 30යි 30යි 5යි 35. හරිම ලේසි උත්තරේ. නමුත් මේ ලේසි වෙන්නේ මේ සිද්ධාන්තයට අනුව ගාන හැදුවොත්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ට්‍රැඩිෂනල් විදිහට හැදුවොත් එහෙම එහෙම මෙහෙම හිතන ඇතුවා. පහ ධන පහ. පහයි පහයි 10යි. 10 වැඩි කිරීම පහ 50යි. 50 ධන පහ 55යි. උත්තරේ 55ද? නෑ 35යි. මොකද ඔයා මේක හැදුවේ තියරි එකට අනුව. දෙවෙනි එක. මේක තමයි දෙවෙනි ගාන. මේකෙත් අපි තැන දෙන්න ඕනේ වැඩි කිරීමේ ඒවා තියෙනවද බලන්න ආ මෙන්න මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න වැඩි කරන්න කියලා තියෙනවා. එහෙමනම් අපි මේ දෙන්න වරහණක් දාලා ලියා ගන්නවා. ඒක ලියාගන්නේ අපේ පහසුවට. ඒකට ටීචර්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ මේ ලයින් එක ලියුවා කියලා අලුතෙන් ලයින් එකක්. එතකොට මේ හතරවරක් තුන මම කරේ වරහණක් දාගත්තා මගේ පහසුවට. ඊට පස්සේ හතරවරක් තුන කීයද 12. හරි. ඊටු ටික දැන් ලේසි. ඔයාට තියෙන්නේ මෙතන ධන 3 ධන 12 ඍණ 5 මම කියලා දීලා තිනවා මේවා කොහොමද සුළු කරන්න කියලා ඉස්සෙල්ලා පාඩම් වල මගේ අද ප්‍රයොරිටි එක තියෙන්නේ ಗುಣ කිරීම සහ බෙදීම නිසා මම සරල කරලා උත්තර කියන්න යන්නේ නැහැ ඊළඟට මේ ගන්න බලන්න මෙතන ධන sorry 7 ධන 7 බෙදීම 7 ධන 7 වැඩි කිරීම 7 ඍණ 7 බලන්න මේකේ ඔයා ප්‍රයරිටි දෙන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා මොනවටද මේ දෙන්නට ඔයාලට මතකයිනේ වැඩි කිරීම දෙන්න මෙයා කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ බෙදීම දෙන්න නේ ඔයාලට කොහොමවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම මේවා සරල කරගන්න ලියනවා මේ දෙන්න මොකද කරන්නේ හත වැඩි කිරීම හත අපි වරහනකට දාගත්තාම ලේසි ඒතර අපිට සරලව අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ ඊතුව ඒ විදිහටම ලියනවා මේ ඍණ හත එහෙමම තියෙනවා මෙතන ධන හත ආදි වශයෙන්. ඊට පස්සේ මම තව එකක් කරලා තියෙනවා මෙතන. මෙන්න මේක බලන්න මොකද්ද කියලා. 7 බෙදීම 7. 7 බෙදීම 7 කීයද? 1යි. ඒ කියන්නේ මෙතන ලියනවා නම් 7 බෙදෙනවා 7. මේ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. 7ක් 1යි 7ක් 1යි. එක බෙදීම එක කියන්නේ නැවත 1යි. ඒක තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතන. ඕකේ. රයිට් දැන් ගන්න හදන්නේ ලේසියි. දැන් ඔයා ලේසි. 7 1 8යි. දැන් 49 97 උත්තරේ 50. මම අද මේ උත්තර වාහේ මේක බලා ගන්න කොහොමද දෙන්නේ කියලා මම කියලා දෙන්නේ වැඩි කිරීම සහ දෙදී. ඊට පස්සේ මේ ගාන බලන්න. මෙතනත් බලන්න මොකද තියෙන්නේ කියලා මෙතන ගානෙම දීලා තියෙනවා වරහන් ඇතුළෙම යන. අපි දාපු දෙයක් නෙමෙයි මේක තමයි ගාන. එහෙමනම් අපි දෙන්න අපි මේ දෙන්නම සුළු කරගමු ඉස්සෙල්ලා. පහෙන් තුනක් කීයද? දෙකයි. ලේසි තව එකක් ඔයාලට උගන්වා ගන්න ඕනේ මට අද. මෙතන හැම වෙලෙම ඔයාලා හිතාගන්න වැඩි කිරීම තියෙන්නේ කියලා. මෙතන වැඩි කිරීම දාලා නැහැ. වැඩි කිරීම තියෙනවා. දැන් බලන්න. 5න් 3ක් 2යි අපි අඩු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ප්‍රයොරිටි දෙනවා මේ දෙන්නට. වැඩි කිරීම නිසා. 4 වරක් 2 10ද? 8යි. මෙතන 3 එහෙම. 8යි 3 11. ඕකේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ගානට යන මේකට මේකේ මේ දෙන්න අපිට ජොයින් කරන්න පුළුවන් වරහනක් දාලා අපේ පාසුව තකා නේ පස්සරක් හදලා කීයද 20 උත්තරය ආම හරිම ලේසි මෙතන දාලා දැනගන්න ඕනේ කියලා දීලා තියෙන්නේ වැඩි අගයෙන් අඩු අගය අඩු කරලා වැඩි එකේ ලකුණ වැඩි අගය කීයද 20 අඩු අගය කීයද 3 20න් 3ක් අඩු කරපම් කීයද 17යි වැඩි කියලා ලකුණ මොකද්ද ධන එහෙනම් මේක ධන 17යි okay right මේක මෙතන මොකද්ද තැන දෙන්නේ මෙතන වැඩි කිරීමක් නම් නැත පේන්න ඒ නිසා බෙදීමක් තියෙනවා එහෙනම් අපි මේ දෙන්නව ජොයින් කරමු ප්‍රයොරිටි දෙනවා මෙයාල වෙන් කරගන්නවා අපේ පහසුව සඳහා මේ විදිහට වරහණක් දාගත්තාම අපිට පැහැදිලි විතුර ඒ විදිහටම ලියනවා. 12 බෙදීම 3 කීයද? 12 3න් බෙදපුවම 4යි. 3 වරක් 4 12 එහෙම වෙනවා. එතකොට බලන්න මේ දෙන්නම එහෙම ලියාගත්තා. ඒකේ උත්තරේ මෙහෙම ආවා. දැන් ඔයාලට මේක සරලව හදන්න පුළුවන්. මෙතන 12යි මෙතන 8යි 20යි මනෝමයෙන් හදන්න පුළුවන් 12යි 8යි 20යි 20න් 4ක් කීයද 16යි. එහෙනම් 16 උත්තර. ඊළඟට එකට යන්න. ඊළඟට එකේ මේක බලන්න තැන දෙන්න පුළුවන් බෙදීමක් තියෙනවා මෙතන. හරියට පොල් ගෙඩි වගේ. පොල් ගෙඩි දෙකයි ඍණ පොල් ගෙඩි තුනයි ඒ වගේ සමාන අගයන් මෙතන. එහෙමනම් මේ බෙදෙන එක අපි අපේ පහසුව තකා දාගමු වරහන් ඇතුලේ. වරහන් ඇතුලේ දාගත්තට පස්සේ මේ විදිහට. 3යි a බෙදීම 3යි a කියන්නේ 1යි මේ තියෙන ඒ ආපු පිළිවෙල තමයි. මේ සිස්ටම් එක තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ගන්න හදන ලේසි. මෙතන ඇත්ත වශයෙන්ම ඍණ a ධන a කැපිලා යනවා බිඳුවයි එන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට සිද්ධාන්තයට අනුව මේවා එකතු කරන්න සමාන වෙන්නේ. 2a ධන a 3a තුනයි ඒකින් අඩු කරන්න තියෙනවා ඒකත් දෙකයි ඒ උත්තර ඕකේ උත්තර වදාගන්න ඊළඟ මේක බලන්න මෙතනදී වැඩි කිරීමක් තියනවද නැත බෙදීමක් තියනවද ඔව් එහෙමනම් මේ දෙන්න අපි දෙන්න ජොයින් කරගමු මේ දෙන්න ජොයින් කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ දෙන්න දැනටමත් වරහණක් ඇතුලේ තියෙන නිසා මේ දෙන්නත් අපිට ජොයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. 9 3යි අපි 12 කියලා දානවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද වරහණ ගානෙම දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? 48 බෙදීම මෙතන වැඩි කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නේ. ඒක තමයි මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඒතර දෙවරක් 12 24යි. මේ දෙනා නැවත ජොයින් කරගන්න පුළුවන් අර ඉස්සෙල්ලා කියාගෙන අපි විදිහට. ඊට පස්සේ 48 බෙදීම 24. උත්තරේ 2යි. අපව මම කියන්නම් මේක පොඩ්ඩක්. 48 බෙදීම 2 වරහන් ඇතුලේ නවය ගැන තුන තොට නමය තුනයි දොළහයි වාට මේ වැඩි කිරීම කරන්න පුළුවන් මේ දෙන්න ජොයින් කරලා මේ දෙන්න ජොයින් කරට පස විසි හතරයි අතරිසට ඒ විදියටම පාතරෙනවා ඕකේ මෙතන ලේසි වැඩි කිරීමක් තියෙනවා බෙදීමක් තියෙනවා අපි වැඩි කිරීම ඉස්සෙල්ලා කරමු 12 සරත් තුන 36යි ඊට පස්සේ බෙදීම 12 ඉතරේ 3 ලේසි මේ ගානට යන අපි ඊළඟට මේ ගාන බලන්න මේකේ මෙතන දෙන්න වැඩි කිරීමක් මෙතන තියෙන්නේ පෙන්වන්නේ නැති වුණාට අනිත් අය ඒ විදිහටම යන්නේ හතර වරක්කේ හතරයි හතරයි දැන් ගාන හදන්න ලේසි. 2a 3a 4a ඒවා උත්තරේ දැනගන්න ඕන මම කියලා දෙන්න යන්නේ නැත. මෙතන වැඩි කිරීම තියෙනවා බෙදීම තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා මේ දෙන්න ආවා. මෙයා කරමු. 24 12 කීයද ඊට පස්සේ ඒක 12න් බෙදන්න පුළුවන්. මම ලේසි ක්‍රමයක් කියන්නේ. මේක ඇත්ත වශයෙන්ම මෙහෙම නේද? 24 තියෙනවා ඊට පස්සේ වැඩි කිරීම 12 හරි ඊට පස්සේ මෙතන 12 බෙදීම 12 ඔයාලට මෙතනදී ಗುಣ කිරීමක් තියෙන නිසා මෙතන මෙතන වැඩි කිරීමක් තියෙන නිසා මෙයාට මෙයා කපලා දාන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාලට 24 12 චක්‍රය අමතක වෙන්න පුළුවන් ලේසි මේක කරපුවා මේක කරපුවා මේකට උත්තර එකයි එකයි එතකොට 24 වරක් 1 24යි. එතකොට උත්තරේ කීයද? 24යි. අතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න. එච්චරයි. thank you very much. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. අපි ඊළඟට වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හම්බෙමු. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comments කරන්න. thank you very much for listening.